I'm um, subscribed Hello. It's best to I wish to be Then again, if they think you're an empty costume, they might try to As-tu la vidéo, elle est laissée Euh, attends, regarde dans la caméra. Euh, attends, attends, uh, regarde dans la oh, caméra euh, 4A. 4A. Regarde dans la caméra à côté de You, là. À côté de You. Non, à côté de You. C'est à Freddy. Il arrive. Oh putain. Il arrive. retire ta caméra et mets ton masque. Pendant quelques minutes. Eh, comment ça se pas le curseur de Minecraft Parce que j'ai mis ça. Moi, je sais même pas comment on change le curseur. Tu veux que je te dise comment on fait euh, Après la vidéo. tire ton masque. Il va dans tes caméras. Non mais caméra. Attends, j'ai entendu un bruit. Non, ça c'est non. Euh, des fois, des fois, attends. Des fois, tu peux l'entendre euh, de là où il vient. Hein. Bah vas-y, regarde les caméras à côté de You. Voilà. Quelqu'un Là Quelqu'un a Freddy Quelqu'un Bah ouais Oh non, j'entends la musique. Ouais, moi aussi, j'entends. Reste avec le masque. Moi, bah ouais, ouais, ouais, t'inquiète. Euh... Non mais... fait trop flipper. T'as peur ou pas Oui. <laughs> moi, moi, aussi au début, euh, quand je commençais le jeu, j'avais peur et tout. Le, euh, et ensuite, euh, le jour d'après, bah, j'avais même plus peur. Hein. <laughs> tu vas faire des cauchemars. verrais le screamer de Freddy euh. Attends, je m'écarte, j'enlève le masque. Vas-y. Attends, je, reste comme ça. Regarde les caméras. What <laughs> J'étais là Va, 4A. Euh, non mais... Euh, attends, retourne. Non, il avait bougé, il avait bougé, il avait, il avait cassé la cam. Ah ouais. <laughs> T'entends s'il bruit de pas Je pas. What Sa musique. Oh non. Oh putain, il est proche. il est proche. C'est horrible, hein. J'ai entendu ces bruits pas tout à l'heure. Hein. Est-ce que, est-ce que j'enlève le masque Ouais. Vas-y. Attends, je m'écarte. Je m'écarte. Non, non, c'est juste un bug là. Ça se voit que c'est juste un bug. Ça se voit que c'est juste un bug maintenant. Ça se voit. Parce qu'il y, a un truc euh, qui est chelou. Du coup, c'est un bug. T'inquiète. Garde 3, cam 3. En bas bas. Ah, je, le regarde. Oh putain. Non, mais ça, c'est des bugs de caméra. Hein. T'inquiète. Non, non, c'est pas des bugs de caméra. Hein. Si, des fois, des fois, des fois, ils mettent leurs mains sur euh, les caméras. Euh, là, par contre, oui, il est vraiment proche. <laughs> Je et Freddy. Oh ah, ah, putain. <laughs> C'est horrible. Il m'a fait trop peur. Euh, regarde pas ma vidéo. Hein Regarde pas ma vidéo, mais attends. T'as vu le truc de ouf <laughs> Ouais. <laughs> C'était moi, je le streamer. À moi de jouer et je fais partage de mon écran maintenant. Ok. C'est bon, je vois. T'es prêt Je lance. Ouais, ouais, je regarde, je regarde. Ah, ah Mais c'est horrible. T'as quand même entendu. C'est sur Twitch que tu fais des vidéos, toi. Hmm. Il est juste là. Je le regarde droit dans les yeux. Mais tu l'as vu Euh... Coucou Foxy Par contre, je déteste quand ça fait ça. Il est deux heures. Hein. Oh il est 2 h Donc, quand euh, ce sera 10 ou 12, je sais pas, mais en tout cas, j'aurai gagné. Ah, ça va, il est là. Il se recule. En fait, il faut qu'on regarde les monstres droit, dans les yeux pour qu'ils partent. Je regarde dans les yeux. T'as sa bouche. Surtout Foxy, là. un streamer, moi, Vas-y, je regarde pas. <laughs> Avoue, c'est horrible. Oh. <laughs> oui, il m'a tué T'as pas vu Non. Le scream <laughs> Ah, c'est horrible Allô Ouais. T'as vu comment c'était horrible la vidéo Ouais. Et ce jeu est déconseillé pour les enfants. Hein à vous. <laughs> Il m'a choqué, Foxy. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les euh, le petit pouce oh, bleu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, et vous abonner à la chaîne. Donc euh, ça, euh, ça c'est ça, hein, c'est Freddy. Si vous voulez jouer, donc <laughs> 猪猪，早。